soos wat ons saam met uh, Lukas reis nou op die voetspore van Paulus, kom daar sommer 'n groot klomp nuwe kennis en verstaan van die Here se woord na vore. Ons sluit aan by Paulus in Handelinge 18 waar hy op sy soos wat dit tradisioneel bekend staan tweede sendingreis vir 18 maande in Korinte bly. Ek stem saam met teoloë wat sê dat die twee belangrikste stede waar Paulus sendingwerk gedoen het in sy eie verstaan is waarskynlik Korinthe en Efese en dan natuurlik aan die einde van sy lewe in Rome, maar onderweg soontoe verseker Korinthe en Efese. En is dit ook opvallend dat hy in Korinthe vir 18 maande bly en later in Efese um, vir so wat 2,5 plus jare. Ook hier in die einde van sy tweede sendingreis uh, doen hy aan in Efese vir die eerste keer, maar op sy sogenaamde derde reis waarby ons net nou kom, bly hy vir 'n goeie 2,5 na 3 jaar in die stad. Korinthe het ons mekaar gesê is 'n baie belangrike kosmopolitaanse stad. Die hoofstad van die Romeinse provinsie Agaia En ons loop vir Gallio, die Romeinse prokonsul of goewerneur raak, voor wie Paulus ook verskyn as die Jode hom voor Gallio se regbank sleep. En ek het sommer so 'n foto toe ons een keer daar by Korinthe was wat ek daar afgeneem het en ek weet ehm um, dalk kan jy hierso hier is die ehm um, wat ek net gou terug gaan die reis van Paulus. Ons is besig met sy sogenaamde tweede sendingreis en ons is nou hier in uh Korinthe en hier van Korinthe af daar bo waar my vinger is, het Paulus uiteindelik gereis Efese toe en al die pad af terug Rome toe. Ehm um, ek wil net kyk waar is my prentjie daar sy. Hier's die prentjie van die regterstoel van of die Bema soos dit bekend gestaan het waar Gallio sou sit en waar Paulus dan sou verskyn. Goed, ons gaan nou nou verder reis en dan wys ek weer so ietsie. Maar Paulus as hy voor Gallio verskyn, nou ons weet dit was die gebruik dat 'n Romeinse prokonsul gewoonlik net vir 'n jaar, maksimum 2 jaar as goewerneur deur die Romeinse senaat aangestel is. Hulle kon blykbaar in in 2 jaar darm nie die hele provinsie bankrot steel nie. Het baie van die ouens gedink. Hulle was nog nie in Suid-Afrika nie, maar dis 'n ander gesprek. In elk geval, Galileo weet ons uit 'n brief wat hy later vir die keiser skrywe, is so rondom 51-52. Hy skryf 'n brief wat hy dateer as die 26ste akklamasie van die keiser keiser uh, eh, en ons kan dit dateer of 51 of 52 na Christus hier rondom Augustus. En nou verskyn Paulus ook voor hom en dan gooi die goewerneur die saak uit en ehm um, hy laat ehm um, hulle gryp toe daar sien ek Handelinge 18 vers 16 vir Sostenes en hulle het hom daar voor die regbank aangeraand en die Romeinse goewerneur het niks gedoen nie. Korrupsie is ook maar oral's nê. Nee. Eh, mense rand mekaar aan en slaan mekaar en die goewer kyk maar net weg. Hoe dit ook al sy. Hierdie 18 maande waarna Lukas redelik kort verwys, uh word in die Pauliniese briewe een van sy belangrikste gemeentes in terme van wat ons in elk geval weet waarmee hy gespreek het en waar hy hier uh, by optree. Korintiërs is nou nie aldag Paulus se se soetste kinders nie. Mens moet maar die eerste Korinthebrief lees om agter te kom soos in 1 Korinthe 5. Hy vertel daar kom sondes in hulle midde voor wat nie eers by nie gelowiges genoem word nie. Seksuele sondes van 'n erge aard. Uh, hy vertel in 1 Korintiërs 6 hoe Christene mekaar hof toe sleep. Hy sê wat 'n skande dat uh, wêreldse regters nie Christene oor Christene moet oordeel Hy um, het huweliksvrae, moet 'n Christen saam met 'n nie-Christen bly? Die eet van kos wat aan die afgode gewy is, omdat daar baie afgodstempels in in Korinthe is, onder andere 'n tempel vir Asklepios, die god van genesing. Uh en baie Christene het geglo of baie, kom ek sê dit reg, baie nie-Christene het geglo as hulle daar in die tempel Eh, gaan slaap en een van die slange van die god uh, eh, as Klepios raak aan hulle, dan sal hulle genees. Ek het al vir ouens gewys daar as ons daar by Korinthe is en dalk was jy al daar. As daar so 'n klein tempel, ag ek skuis tog 'n klein hoe struikelik nou soor my woorde, 'n klein museum vir opgrawings wat hulle onder andere ook daar by die Asklepium, die tempel vir die god Asklepius in Korinthe gedoen het. En daar het hulle onder andere heelwat van die ledemate gevind wat in um, kleivorms uitgebeeld is. Laat ek verduidelik. Die gebruik was dat jy in die Asklepion moes gaan slaap. Die god Asklepius se simbool was die slang. Tot vandag toe gebruik die dokters dit. Onthou jy die twee slange wat so gedraai is? En as een van hierdie slange aan jou raak, dan as jy gesond het hulle geglo. En dan het jy 'n kleivorm dikwels gemaak van daardie ledemaat wat genees is en dit daar by die tempel gaan plaas en dan het jy ook jou familie en vriende genooi om by die Asklepion saam met jou te kom eet. Jy kan nou verstaan Christene vra vir Paulus, kan ons daai as ons genooi word, kan ons saamgaan en kan ons daai kos eet. So by so was die gebruik dat al die oorskietvleis en die oorskietkos ook by die um, ehm, markpleine verkoop is. En dit was ook vir Christene 'n vraag, want al daardie vleis was per implikasie aan afgode gewy. Jy moet maar gaan lees daarin 1 Korinte 8 of Romeine 14 hoe Paulus hierop antwoord. Maar feit bly, die Korintiërs het hom nogal so 'n bietjie uh, hare gegee wat grys is. En daarom skryf hy 'n hele paar briewe aan hulle. Hy verwys in 1 Korintiërs 5 na 'n vorige brief. Ons het die huidige 1 Korintiërs. Hy skryf 2 Korintiërs op sy derde sê op sy derde sogenaamde sendingreis. Kom ek wys so lank somme nou. Uh, as Paulus uh, dan uiteindelik op sy derde reis vertrek, vertrek hy weer hier van Antiochië af en dan kyk net hoe ver het hy gestap. Onthou jy ons het vorige keer gepraat dat Paulus tussen 16 tot 18000 km gestap het. Ek hoop nie die weerkaatsing vir my laptop is te groot nie, maar hy het gestap al die pad in Efese gaan bly vir 2 en 'n half jaar en dan as die groot vervolging wat ek net nou iets oor sal sê daar uitbreek, het hy al die pad van Troas opgegaan, weer in Macedonië gaan bly, Filippi, Neapolis, ehm uh, Berea en dan het Paulus van daar af al die pad afgegaan weer tot in Korinthe En dan het hy weer al die roetes so teruggekom. Vir 'n derde keer in Filippi gestop, weer al die pad af en dan het hy daar by Milete, Handelinge 20 gaan ons later sien met die ouderlinge gepraat en al die pad Rome toe waar hy dan gevange geneem is. Paulus se derde sendingreis. Ehm um, en dit het hom in redelike moeilikheid gebring. In elk geval sy uh, sy sterk uitsprake dat sê nou maar in Romeine 14, alle kos is per sy reg. Vroeger het die Jerusalem gemeente gesê mens mag eintlik nie sulke kos eet nie, onthou jy Handelinge 15. Maar later het Paulus goed daaroor gaan dink en het hy gesê alle kos is per implikasie rein. Maar as dit medegelowiges laat struikel, in Romeine 14 werk hy dit goed uit. Jy kan gaan lees. Tog maak hy 'n kritiese belangrike opmerking in Romeine 14 vers 17. Ek sê aldag vir mense, dis een van die enkele belangrikste tekste in die hele Bybel. As jy dan nou Bybelverse uithaal. So jy moes my sê Stefan, ek ken Romeine 14 vers 17. En as jy dit nie ken nie, hoekom nie? <laughs> Romeine 14 sê Paulus vir die Christene wat nou so stry, moet ek kos eet wat aan afgode gewy is? Moet ek heilige dae hou? ek onthou dit ek groot geword met die Sabbat en dan wonder ek altyd het enige ou dom ooit Romeine 14 vers 17 gelees. Paulus sê die evangelie is nie 'n saak die koninkryk van God met name is nie 'n saak van eet en drink nie of soos hy net vroeër ook sê het heilige dae onderhou nie maar van geregtigheid die kaiosunei ehm um, Ek is jammer die 83 Afrikaanse vertaling het dit vertaal met gehoorsaamheid. Dit dit is Paulus se sleutelterm vir vryspraak in die Here. Die die geregtigheidsverklaring van God. Ek verklaar jou regverdige omdat jy glo in Christus. So die evangelie is 'n saak van vryspraak. Dit is 'n saak van irene of vrede, irene, shalom. Irene, die Griekse woord, shalom, die Hebreëse woord. Onthou jy Romeine 5? Ons wat glo het nou vrede, die alomvattende verbondsgod se vrede met sy mense en derdens blydskap in die Heilige Gees. Hier is die drie pilare van die kerk: die vryspraak van God op, op grond van Christus se kruisoffer, die ehm die eh, die die die die blydskap wat die Heilige Gees gee en die vrede van God. En daarop moet die kerk staan en val. En nou beklei ons oor al hierdie wat die Hollanders sê sideshows. Almal beklei oor dit en dat en doorie. Kerke skeer oor die vreemdste goed en ouens spat uit mekaar oor enige ding behalwe oor vryheid en eh, geregtigheid en eh, die blydskap van die Here. Paulus leer die Korinteërs waaroor die essensie van die evangelie gaan. Ehm um, Partykeer is die verhouding so sleg. Hy vertel in 2 Korintiërs 2 en 2 Korintiërs 4 daarvan dat hy tydens sy besoek aan Korinte moes pad gee. Uh na 'n vinnige besoek en dat hy uh aan hulle toe daai tranebrief geskryf het. Uh eh, waarskynlik daar uit Macedonië op sy derde sendingreis, so vertel hy dan kry hy die goeie nuus van Titus dat die verhouding weer reg is en dan verander Paulus se reisplanne en dan gaan oorwinter hy hier rondom die winter van 57 waarskynlik die jaar 57 gaan oorwinter hy daar in Korinthe. En dan skryf hy uit Korinthe uit die Romeine brief. Jy kan na Romeine 16 gaan lees hoe hy groete stuur ook van die kant van Erastus af. Belangrike teksvers Antirastus was die stadstesourier, die stadsklerk van Korinthe. So Paulus het nooit sy band met die Korintiërs verloor nie. Hier werk hy vir 18 maande. Hier plant hy die evangelie stewig. Hier kry die kerk gestalte. Kan ek gou 'n bietjie iets daaroor sê oor die eklesia, die kerk? Jy moet onthou Paulus was die groot man wat die kerk van die Here geplant het. En en hy het nie 'n blou druk gehad nie. Hy het nie 'n prentjie gehad nie. Jy en ek, as ek sê kerk, het jy 'n prentjie. 'n Gebou, 'n dominee, 'n pastoor, ouderlinge, Sondagdienste, worship band, uh eh, um ehm, eredienste, Bybelskole. Maar was daar so iets? En waar het Paulus aan die idee gekom? Ek bedoel, watse modelle het Paulus tot sy beskikking gehad toe hy begin kerke plant het op sy sendingreise? Wel, hy kon dit het hy het hy 'n eh, gebou gebou en dan sê hy almal kom na die gebou toe? Nee. Hy het dit nie gedoen nie. Daar was nie geld nie en dit sou ook nie gewerk het in die Grieks-Romeinse wêreld nie. So Paulus het die modelle gehad oral waar hy gereis het, was daar tempels. Daar was tempels vir Zeus en tempels. Uh, die boeke het ek laas week wou gewys het, maar so het dit gelyk daar in die um, in die antieke wêreld. As hy na Athene kom, was daar net een tempel op die ander. En um, Maar Paulus kon dit nie doen nie. Ehm um, hy kon nie vir die mense sulke so so sou dit gelyk het in die eerste eeu daar in Athene. En Paulus kon nie vir mense of hy wou ook nie vir mense tempels bou nie. Hy wou nie hy wou nie so 'n kerk op die been bring nie. Dit is hoe dit gelyk het daar op die Akropolis. In elk geval, so wat doen Paulus? Hy kon nog sinagoges gebruik het, Jode se bymekaar kom plekke. Maar wat kies Paulus? Huise. Hy kies woonhuise. Hy kies die privaat spasie van die woonhuis. En hoe het sy leiers gelyk? Wel hy het geweet daar's priesters. Alle godsdienste het priesters gehad. En toe kies Paulus vir 'n ander titel. Uh <laughs> toe sê hy ons is familie. Hy noem kerk broers en susters. Hy noem die leiers presbiteroi. Nou ja, ons kry seker titels by die Joodse sinagoges, maar maar maar maar dis nie 'n ampt nie, dit is die ouer persone wat die leiding neem. Paulus is wel 'n apostel, maar hy noem hom 'n toelos, 'n slaaf. So hy kry 'n baie plat kerk, bedoelende almal is gelyk. Ha, een van die groot kanonbomme wat hy los is dat vroue ook belangrik is. Ek het laas keer verwys na daai verkeerde verstaan van 1 Timoteus 2 vers 11 en 12 waar ehm, waar die 83 vertaling dit selfs invertaal het laat 'n vrou moet stil bly in die erediens. Paulus het dit nooit gesê nie. Nooit en nêrens nie. Hy het gesê 'n vrou moet stil bly. Onthou jy nog? Maar hy het nie gesê vroue nie, want hy's besig om te loop in in die um, eerste Timoteusbrief vir sy helper Timoteus Efese toe te stuur om eh, 'n uh, vrou wat bietjie uh, eh, dwaalleer bring tot orde te roep. Maar Paulus skryf in Galasiërs 3 in Christus is daar nie meer man of vrou, Jood of Griek, slaaf of vry nie Almal is nou gelyk. Die kerk was 'n amazing plek. Dit was 'n amazing plek waar mans en vroue ewe belangrik was. Kinders en groot mense ewe belangrik was. Paulus rig sy briewe aan ouers en kinders. Hulle was almal deel van hierdie nuwe familie. Ehm um, daar was nie hierdie grense tussen mense wat in die res van die samelewing was nie. Jode en Grieke was welkom. En en meer as 50% van die Romeinse ryk was mense slawe en 'n slaaf was min of meer 'n hond wat praat het van jou geleerdes gesê. Paulus sê nee, 'n slaaf is nou vry. Petrus sê dit ook, né? Nee? Onthou jy 1 Petrus 2 vers 16. Hy sê in Christus is ons almal nou eleutheroi, vry. En dan praat hy met die huishoudelike slawe. 1 Petrus 2 van uh, eh, sy besig om met huishoudelike slawe te praat. Oi ergetai. En hy sê julle is nou vry. Jo, soos jy in 'n kerk ingestap het op 'n Sondag uh, daar in Troas, Handelinge 20. Wat sou jy gesien het? Mans en vroue is daar. Mans en vroue kan ook praat en hulle moet ook stil bly, sê Paulus in 1 Korintiërs 14. Hy sê dit vir mans ook. Hou julle mond as julle nie mekaar opbou nie. Sien net vir vroue nie, hy sê dit vir mans ook. En daar's kinders en daar sit 'n slaaf van iemand wat in die samelewing niks is nie, maar hier is hulle belangrik. En um, iemand het 'n woord van Paulus en Paulus se briewe word voorgeles ons um, hoor hoe hy later vir gemeente sê um, hoe sy briewe rondgestuur word. Ons hoor in 2 Petrus 3 dat sy briewe bietjie moeilik is. Maar feit is, dis 'n ander gemeenskap. Dis um, binne huishoudings. En Paulus doen dit deeltyds. Uh, ons gaan nou-nou sien in Efesiërs um, hoofstuk 19 in van Handelinge as hy daar optree in in in in die stad Efese dan hier hy 'n saal later om in die dag te preek. En in Handelinge 20 in Troas is die vroeë kerk in 'n huis bymekaar daar in die stad Troas. Dis eers hier van die 3de 4de eeu af dat die kerk amptelike geboue het aan een kant. Maar die kerk is 'n beweging. Handelinge 19 en Efese is mense van die weg. Hulle is 'n movement en toe hoor ons dit verkeerd, toe hoor iemand monument, toe bou hulle monumente sonder momentum. Die kerk het toe 'n plek geword waarna toe jy gaan. Maar die vroeë kerk was 'n beweging van mense wat vinnig kon beweeg. As hulle hier jou in huis vervolg gaan skuif jy dan sien weer daar. Jy um, was soos 'n slim wolk, het Leonard Sweet gesê. As jy uitgereën is, begin jy reën gee op 'n ander plek. Hm, as ons weer daai dinamika kan hê. Goed. En dan uh sluit ons by Paulus aan op sy sogenaamde derde sendingreis Handelinge hoofstuk 19. Ag eintlik daarvan af hoofstuk 18 vanaf uh, vers uh, eh, 23. Kan ek net gou weer wys. Ek gaan gou 'n paar prentjies wys. Ek doen dit bietjie primitief maar ek weet almal het nie ehm uh, baie mense luister audio so ek het nie die die my poeierpunt, my PowerPoint ingetrek in die aanbieding nie. Maar ehm uh, dat ek net gou-gou sommer so ietsie wys. Uh, ehm, en die ander ouens wat net audio luister. Uh, so ons is op Paulus se uh, derde sendingreis. En dis 'n geweldige reis. Eers het Paulus hier van Antiochië waar hy nou gaan kuier het, het hy begin stap. So teen sy 30 km 'n dag ver, het hy die hele huidige Turkye plat gestap. Dit is massief ver. En toe het hy in Efese aangekom. Nou Efese, uh, kom ek wys gou net so 'n paar prentjies van Efese. Hierdie is nou 'n kunstenaars voorstelling. Efese het aan die uh, aan 'n rivier gelê wat later toegesluk het. Vandag is Efese ver weg van die see en net die water ek dink seker 'n goeie 8 km omdat daai rivier begin toesluk het en later het Efese sy waarde verloor. Maar in die eerste eeu was dit die derde grootste stad. En hierdie kunstenaarsvoorstelling het nou al die dorp uh, wys nou die groot uh, eh, teater, wys die tempel van Diana Artemis wat deur agter sit en die groot geboue. Ek gaan nou daaroor ietsie sê. Ehm um, hier is die arena van wat 'n 30000 mense gehad het waar die ouens kon sit waar ouens teen Paulus betoog het in Handelinge 19 en teen die godsdiens en, en die uitwissing van Johanna Artemis, een van die sewe wonders van die antieke wêreld. Haar tempel, Diana Artemis se tempel, was een van die groot trekpleisters. Meer as 1000 jaar het hierdie tempel daar gestaan en uh, is die god uh, Diana Artemis, uh, die moedergodin van die Asiërs daar aanbid. Dis kunstenaars voorstellings hoe dit kon gelyk het. O ja, en die silwerbeeld, die beeltjies wat die silversmid Demetrius gemaak het, is baie bekend. Uh, Diana Artemis, bekend um, So staan een van die standbeelde van haar daar in die eh, in die museum by Efese. Uh word voorgestel as 'n vrou met baie borste of tuimense reken, baie korwe. En dis wat al van haar oorgebly het vandag. As ek reg onthou het ek die foto daar geneem by een van die besoeke, kan nie onthou nie. En uh die tempel is daarmee heen. Goed. So, Handelinge vertel of uh, uh Efesiërs of Efese was een van die belangrikste stede in Wes-Asië. Dit was 'n vrystad, belastingvryskelding gekry van keiser Augustus. Dit was 'n superryk stad en die van julle wat al daar was, ek het al 'n klomp kere daar geloop saam met mense. Dan wys ek vir die ouens die marmer uh uh pavement. Wat is die woord? Plaveisel waarmee hulle die stad geplavei het. Pavement. Klink vir my oorsrand karakter bietjie deurslaan, skus julle. Maar julle verstaan, die die paaye is geplavei met um, marmer. Dit was baie baie ryk stad. Baie groot handelsstad, belangrike plek. Ons is nie seker of dit die hoofstad van Wes-Asië was nie, ons vermoed so. Maar uh, in elk geval derde grootste stad, Rome, dan Alexandrië en dan Efese in 4de waarskynlik die stad Antiochië daar aan die Orontes rivier waar Paulus elke keer gaan kuier het en waar hy vroeër op leier was. En as Paulus nou hier kom op sy derde sogenaamde sendingreis, kom hy 'n tweede keer in Efese. Dan hoor ons dat hy vir 3 maande vers 8 van Handelinge 19 in die sinagoge uh gedebatteer het met die Jode. Ons weet uit buite Bybelse bronne dat daar al reeds lank voor Christus 'n sterk Joodse gemeenskap in Efese was. En as hulle nie um, wil um, luister na die Here se woord nie, soos wat Paulus altyd maak, dan gaan tree hy buite die sinagoge nog steeds in die stad op en ons hoor hy het vir 2 jaar vers 10 Handelinge 19 waarby ek nou stil staan het Paulus um, die saal van Tirannus gehuur en daagliks daar besprekings gehou nou die Griekse tekst van handelinge wat ons het, waar is my Griekse bybel? Um, die westerse tekst het algaande langer geword en langer geword soos daar bijvoegings gekom het. So dat het, ek dink het in die 6e eeuw al so 25% langer was, was die tekst wat ons glo, die oorspronkelijke tekst is wat Lukas geskryf het, wat uh, ons in die 83 en swan vertaling het. Hoe dit wat al sy, ek onthouig het een keer daar ook hier raak gelees dat daar in die westerse teks uh van Handelinge vertel word hier dat Paulus hier waar daar staan hy daaglikse besprekings gehou word daar gesê dis van die 5de uur tot die 10de uur. Dis min of meer so van 11 uur die dag tot hier by 4 uur die middag. En ons het nogal goeie rede om te dink dis presies wat hy gedoen het. Want in die in die antieke wêreld, in die mediterrane wêreld begin jy werk as die son opkom. En dan hier by middeldag rond, sê dit tyd. En ons weet die dit was 'n reëling daar onder die Asiarge, die leiers van uh, eh, Asië. Dan uh, vat jy nou dooieres, dan vat jy bietjie siesta van 11:00 tot so bietjie later in die middag. En dan het jy later middag begin jy weer werk. En daar word gereken Paulus het tussen uh tussen uh, 11:00 en 4:00 die middag het hy Tirannus se saal gehuur. Nou interessant genoeg het ons inskripsies daar by Efesaal gekry waarop die naam Tyrannus voorkom. Nou dit beteken letterlik wat ons vandag nog daaraan koppel, 'n harde ou, moeilike ou. Maar ons is nie presies seker wie is hierdie Tyrannus nie. Ons weet hy's 'n filosoof. Dit is moeilik om te weet watter soort filosofie ons het 'n idee want ons weet daar is stoïsyne en ons weet daar is epikureërs wat ons na teenoor raak geloop het kiniese filosowe, die siniks. Uh eh, daar's allerlei ander groepe. Ehm um, maar wat dit ook al is, ons weet dat ehm um, ja, die platoniste natuurlik, 'n nuwe platoniste uh wat almal baie belangrike filosofieë in Asië was. Wat ons ook al weet is dat Paulus hy saal gehuur het en dat hy daar begin praat het. So want hy tyd en en en vir my die verstommend staas om nog iets by te sit by ons prentjie van die kerk waaroor ek nou iets gesê het. Die vroeë kerk het deeltyds begin met hulle leiers. Ons het hierdie ding en dit is oukei, okay, ek kritiseer dit nie. Maar ons het hierdie ding van uh dominees en pastore werk voltyds vir die Here en die res is deeltyds. Ja wel daarmee het ek 'n probleem want ons almal is voltyds. Maar laat daar betaalde voltydse werkers is. Dit is reg. Paulus sê in 1 Korintiërs 4 dit is reg. Ons moet leiers sê, geestelike leiers wat ons betaal wat die werk doen. Maar dit is interessant en ons gaan dit in Handelinge 20 sien in ons tweede sessie dat Paulus vir sy eie lewensonderhoud gewerk het. En ek sê altyd, die kerk van die Here wat in hierdie corona wêreld wil oorleef, sal 'n kerk wees met baie meer sogenaamde deeltydse leiers wat self vir hulle lewensonderhoud sorg. Ek moes self die keuse maak, maar ek sê nie almal moet dit doen nie. Maar ek het in 2003, dis nou al 17 jaar terug, besluit geneem ek gaan net deeltyds werk by kerke en deeltyds werk by die universiteite waar ek betrokke is. En uh en ek gaan self via ons e-kerk vir my lewensonderhoud voorsiening maak. En ek moet sê vir die afgelope 18 jaar is die Here getrou. Ek sê altyd vir ons ek is oral deeltyds maar voltyds vir die Here uh, ek is 'n voltydse volgeling van Jesus vir hom as 'n deeltydse werker tans by die nog steeds by na 10 12 jaar by Koffsies vroeër by 'n paar ander universiteite by 'n paar kerke soos Mosaïek en Moraletta en Kerk sonder mure en jy noem dit Peer van Reineveld Park maar voltyds by Jesus en deeltyds werk vir my eie inkomste en dit het my nogal vrygemaak In elk geval, en ek dink die kerk van ons Here sal by Paulus moet leer. Hoe dit ook al sy. Hy praat vir 2 en 'n half jaar praat hy daai stad warm. Nou kom ons kyk. Ons hoor die inwoners het toe nie gaan sê hy staf vat nie. Hulle was wakker. Paulus praat nie hulle slaap nie. Tyfel het sê vergeet sy Hesta, gaan luister vir Paulus. En lê het. Na 'n kragtige kerk gekom. Nou vertel Lukas, hy vertel vir ons soos wat handelinge maak, baie keer 'n oorsig en dan 'n bietjie detail. Onthou jy, hy sê in, in Handelinge 18 Paulus was 18 maande in Korinthe, hy het vryheid gehad, dan vertel hy vir ons een episode, die Gallio episode, hoe die goewerneur nou opgetree het. Nou weer, Paulus is 2 en 'n half jaar in Efese plus minus langer en dan hoor ons ewe skielik van die seuns van Skefa vers 11. Nou Ons hoor dat daar aan Paulus 'n bepaalde krag toegeken word wat ons vroeër ook gehoor het van die apostels in Jerusalem, uh vers 11 en 12, dat mense ehm uh, Paulus as hulle aan sy klere geraak het en so aan 'n dag genesingsplaas gevind. Dis 'n bietjie 'n moeilike teks, ek moet eerlik wees. Want dit word nie as 'n norm voorgehou nie, dit word net aan Paulus en die apostels in Jerusalem gekoppel. Maar jy moet maar om vir ons te bevestig, dis nie magic nie, magie nie. Word hier nou twee stories vertel van antieke magie. Uh ancient magic. Eerstens begin dit met demonologie. Nou en dan hoor ons net daarna ehm um, vers 18 en 19 van Handelinge 19 ook so ek wil dit bymekaar sit want demonologie en antieke magie het in die antieke wêreld ook hand aan hand geloop. Hoor ons van mense wat hulle towerboeke kom verbrand het en hulle antieke toorpraktyke laat staan het. Nou kom ons vat eers demonologie. Jode was meesters op demonologie. Jou testament is die duiwel mos nou nie 'n groot celebrity nie ek sê altyd uh, die duiwel is 'n groter celebrity in die kerk as wat hy in die Ou Testament is. Daar's tegnies vier verwysings na die Satan in die Ou Testament. Onthou jy hulle? Uh, Job 1, Job 2, uh 1 Kronieke 21, ehm um, Sagaria 3. Daar's die vier verwysings na die Satan. Nou is die Satan klaar. Dis al wanneer daar van die Satan gepraat word, drie van die vier kere Job 1, Job 2, Sagaria 3 klaai aan, is hy 'n reisiger wat in die hemel kan ingaan en in 1 Kronieke 4, uh, 1 Kronieke 21 is hy 'n aanhitser, 'n toetser. Uh is dit hy wat Dawid aanhits om die volk te tel. Goed. Maar die Jode het 'n geweldige interesse in demone. En dit ontplof. Die boek 1 hier nog vertel van van eintlik uh eh, dat die val van Satan eintlik in Genesis 6 is. Wanneer hierdie reëse op die aarde kom, onthou jy Genesis 6 die Bani Elohim. En ehm um, vertel die verhaal een hier nog hoe Asasel en 200 as ek reg onthou, ekskuus ek het lanklaas een hier nog gelees. As Asasel en ek dink 200 engele dan nou vir mense kom leer van sonde. Dis eintlik die Genesis 6 interpretasie wat jy by Henog het dan word hulle in Hades of in die onderwêreld gegooi. En in die Nuwe Testament word dit doeteenvoudig net as 'n feit aanvaar dat demone op die toneel is. Hulle loop ons Here Jesus oral raak, jy onthou, Jesus jaag demone oral uit alreeds in Markus 1 daar in die sinagoge in Kapernaum is daar iemand met 'n demoon. Jesus dryf die demoon uit. Matteus 12, Lukas 11, daai bekende teks waar Jesus eh, 'n uh, demoon uit iemand dryf en sê so het die koninkryk van God of deur die vinger van God doen ek dit en so het die koninkryk tot by julle gekom. So bewys dat die koninkryk van God hier is is die uitdruk van demoniese magte. Jesus loop Satan een keer raak in die woestyn, jy ken die Matteus 4, Lukas 4 teks. Vir die res is dit sy demone. Die legio daar in die Markus evangelie um, en oral waar Jesus demone raakloop net met 'n magswoord gee hulle pad. Ehm um, maar Jode het geglo dat daar duiweluitdrywers is en hulle triekse en tegnieke gehad. Van die tegnieke wat demoniese uitdrywers gebruik het. En nou hoor ons hier van die seuns van Skefa wat sulke tegnieke gebruik. Onder andere het hulle homeopatiese middele gebruik, stukkies plante, stukkies sogenaamde goed waar hulle geglo die demone bly of hulle het amulette gebruik Grieks-Romeinse eksorsiste, Jode ook, amulet met die naam van die Here op. Of ehm um, ek wou nou nog eene saambring, ek wys altyd vir mense. Ek kan nie dink ek het nou een hier in my studeerkamer nie. Hulle in Grieks-Romeinse demonologie het hulle die evil eye gebruik. Ehm um, ek is seker ek het een gehad. Ek moet gaan kyk. Ek praat hier my lesenaar se so baie lyk vir my nie, want ek wil altyd vir ons illustreer, maar hoe dit ook al sy nie, ek kom nie by my nie. Maar hoe dit ook al sy, die evil eye wat jy tot vandag toe recht dier Turkije, selfs in Israel, Egypte, oorals kry, was een soort middel om die kracht van een demoon of een bose gees te neutraliseer. Jy draai evil eye om jou nek, die gedachte is as iemand jou moet een bose oog kyk, baskyn hoog, Nou, gaan nie nou daarop in nie, maar Paulus vra vir die Galasiërs, so hoekom gee hulle om 'n bose oog? Om iemand met die evil eye te kyk. As jy die sogenaamde evil eye het, dan is almal vir jou bang. As sit jy jou bose mag op iemand. En om dit te neutraliseer, draai jy 'n amulet, soos 'n oog. Dit vang die krag van die oog en neutraliseer dit. So jy dra amulette, jy kry medikasie en dan kry jy magswoorde. En ek is baie keer so bang vir hierdie mense wat wat lewe spreek en ek weet ouens bedoel dit opreg. Maar dit grens dikwels. Ek dink jy moet as jy so maklik sê spreek lewe en spreek dood, moet jy so 'n bietjie 'n klein studie gaan maak, wil ek jou aanbeveel oor hoe antieke magie gewerk het, want ek is baie keer bang want dit klink vir my baie soos antieke magie. So verskoon, verskoon as Stefan bietjie skepties is daaroor, want ek het al genoeg van hierdie antieke towerspreuke gelees om te sê Dis 'n manier om die gode te beheer. Ek spreek lewe of ek spreek dood want ek sukkel mag. Want dis wat jy presies gedoen het met antieke magie. Jy het by um, by 'n uh, uh, uh, duiweluitdrywer of 'n uh, tovenaar uh, eh, die reg gekry of tegnieke gekry om om die magte te beheer. So ek spreek lewe dan bind ek eintlik die magte en ek forceer eintlik God om daai tekste wat ek dan nou lewe opspreek te doen. En ek weet ouens bedoel dit nie so nie. Jy moet my nou nie te krities hoor nie. Maar aan die ander kant gedoorie waar die Nuwe Testament leer nie ons spreek lewe nie. Dis ook nie wat Spreuke bedoel. As Spreuke sê daar's mag van lewe en dood in die tong nie. Jy moet Spreuke mooi gaan lees, Spreuke 10 en 11 en 12. Dit bedoel dat 'n dwaas uh praat hierdie vernietigende woorde. En 'n wyse persoon se woorde nê is soos waar sit spreuke 15 en swane so suiwer silwer en fyn silwer. Goed. Nou wat doen die seuns van Skefa? Ons lees dat hulle ehm um, eh, het by Jode het rondgegaan om geeste te besweer vers 13. En hulle het gewaag om die naam van die Here Jesus hiervoor te gebruik. Hulle het gesê ek besweer julle in die naam van Jesus wat deur Paulus verkondig word. Nou hier is die ding hoe dit gewerk het. Onthou nou, Hulle gebruik amulette, hulle gebruik merkasies, hulle gebruik towerspreuke en weet ons hulle gebruik gode se name. Veral die naam van die Here was 'n baie sterk duiweluitdryfmiddel volgens Jode, want hulle het geweet die naam Jahweh uh eh, is so heilig dat Jode dit eintlik net een keer 'n jaar kon gebruik in Eksodus 16. En nou hoor het klomp duiweluitdrywers Paulus sê in die naam van Jesus. Sê so, ag, ah, krag. Kom ons gebruik daai naam. Kom ons steel daai krag. Ons het ook nou krag en hierdie een demoon kyk net so vir hulle vir 'n paar en sê, "Ja, ons ken vir Jesus en ons ken Paulus, maar julle spul na vaar die demone in hulle in." So is 'n interessante teks om te sê, een daar is demoniese magte, twee, nie hulle speelietjies speel nie, drie, hulle skrik nie vir triks en tegnieke nie hulle skrik gee pap vir Jesus en vir Paulus wat in die naam van Jesus optree. Almal het daarvan gehoor vers 17 en hoor ons dat mense hulle toorboeke kom verbrand het. Nou dis ook nie vreemd nie, in die antieke wêreld lees ons dikwels keiser Augustus het van die ouense boeke laat verbrand. Diogenes Laertius vertel eers ek dink van 'n klomp filosofiese boeke, dit van die epikureërs wat verbrand word. Maar hier doen ouens dit vrywillig. En dit is miljoene rande se boeke waarde. Ons hoor 50000 silwer muntstukke is hierdie boeke werd. Ja. As jy dink 'n gemiddelde ou um, het gewerk vir 1 denarius en hier's 50000 uh eh, daar se boekgeld. En mense het dit vrywillig gedoen. En ek sê weer, ons het ek nou van Joodse duiweluitdrywers gepraat. Maar Grieks-Romeinse magie, veral vir die gewone mense, was volop Selfs die keisers, al die keisers het hulle eie waarsêers, towenaars en orakels gehad. Ons hoor in die Ou Testament gelees maar daar aan die einde se van in konings hoe die profete ook vir die Israeliese konings moes kom profeteer. Ons weet hoe die Romeinse, ag die Griekse ouens daar na die orakel van Delphi toe gegaan het voor hulle gaan oorlog maak het. Ons weet van uh, keiser Nero en ehm um, 'n klomp van die Romeinse keisers wat seker ouens laat doodmaak het. <laughs> omdat die orakels wil gesê het van die profete van die orakel wil gesê daai en daai ouens is gevaarlik ou. So hulle het verskriklik geluister na hierdie ouens wat dink hulle kan die sterre en die gode en die mense manipuleer. Want dit was die doel van magie om die gode te beheer, om hulle krag te kanaliseer. Hoe doen jy dit? Weer 'n keer towerspreuke, mantras wat jy opsê een na die ander. Ehm uh, die gode se name wat jy op amulette sit, medikasie, geheime raadplegings met die gode, die koop, jy koop letterlik 'n spel, 'n magic spel. Um ek het al vertel, maar ek onthou van ouens toe ek 'n klomp jare gelede daarop bietjie navorsing gedoen het, wat dan as as hy nou verlief raak op 'n meisie, dan sal hy nou 'n magic spel gaan koop, 'n potion in 'n drink en dan sê hy nou glo of dit sit nou weer 'n vloek op uh, die kerel van die meisie wat hy wil hê. Of as hy wil hê sy sy perd, sy ruiter moet wen by die chariot races, dan sit hy 'n vloek op die ander ruiters. Ons sien dit maar nog vandag in Afrika op met dollosse en die hekse en die wat noem mense dit alles die ehm um, hek witch doctors en so aan. Die antieke wêreld en vandag se wêreld is vol hiervan van magie, van die idee dat mens die kragte kan beheer, die voorvadergeeste of die gode kan manipuleer en beheer deur towerspreuke, amulette, medikasies, mantras wat jy opsê, noem dit. In die Nuwe Testament sê basta. Jesus redeneer, redekawel, doen nie sulke dinge om die duiwels nie. Hy sê net gaan uit. Vroeë kerk dieselfde. Hulle is nie besig met ehm um, duiweluitdryf kursusse wat hulle aanbied nie as Paulus vir die Kolossense skryf wat doodbang en lewensbang vir die duiwel is, vir duiwels of vir magte en kragte hierdie Grieks-Romeinse kragte, magte. Wat doen hy? Bied hy vir hulle duiwel uitdryf kursus aan? Nee, hy bied vir hulle 'n brief aan oor hoe groot Christus is. Kolossense 1:15 tot 20. <laughs> Hy is voor alles en bo alles. Alles is deur hom en vir hom geskep. Alle magte is in sy hand. Paulus werk nie met die idee dat Christene bindings of vloeke of sulke dinge het nie. Nooit nie. Ek kry koue koors van angs dat Christene dit glo. Dat hulle nie God se woord glo nie. Iemand sê nou dag vir my, "My het dit in sy oog sien." Ek sê, "Maar ek het God gesien." En dan gaan jy moet kies of jy jou ervaring glo of jy God se woord glo. Ek belyn my ervaring met God se woord. Ek gebruik nie my ervarings om God se woord te lees nie. Hierdie verskil gehoor. Paulus sê selfs vir die goddelose spul Korintiërs, weet julle nie weet julle nie julle liggame is tempels van die Heilige Gees nie. Dis nadat hulle verskriklike sondes gedoen het. Skryf hy in 1 Korintiërs 6 vers 18 tot 20 dit vir hulle. Hy vra dit weer 'n keer in 2 Korintiërs 6. Hy sê julle is nie die tempel van Satan nie, julle is die tempel van die lewende God. So, ons eerste sessie eh, neem ons na ehm um, Efese toe en eindig ons hierdie sessie hier want ek is nou baie lus vir lekker koffie om alles so bietjie te verwerk wat ek nou geleer het. So kom ons vang 'n oomblik 'n lekker breek en dan drink ons 'n bietjie koffie en kuier nou-nou verder. Mm -hmm.